大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。首先啊，我们还是说一下，我们春季的补运法会啊，以及清明的回向法会啊，都在三月二十五日一并都截止了。参加法会的链接啊，在我们的节目栏位下方就有说明。还没有报名的，等下直播结束看回放的时候就可以取得的啦。好，那我们今天还是一样哦，争取争取，好吗？争取我们今天今天可以把主题讲完。 今天老师还是有这个讲完的准备，要相信我的决心跟我的毅力哈，我真的有这么打算的呀。好，那我们从开始直接开始哈。而我们这周看到，欧美各国现在当务之急啊，就是避免 SVB 系股银行的烂摊子会波及了整个金融界。而我们上周也说到，SVB 这一间银行的影响力啊，并没有对美国金融体系造成太大的伤害。 而我们过去也一直谈过，欧美尤其是美国最大的问题啊，就是它不断升息之后，房地产跟企业贷款的压力会压垮了美国的基础经济。而现在的确，美国也传出这样的消息，再升息下去啊，美国的不动产就要再上演一次类似次贷风暴的问题。其实啊，有一直跟老师直播节目的朋友啊，对现在发展的态势啊，应该不会太意外。 而实际上啊，现在美国的不动产啊也陷入了很多的卖压。为什么呢？因为房贷太高了，还有你一些中产阶级不断的失业，你要他怎么去负担这个房贷呢？那从这个问题啊，也延伸出我们过去一直强调的关于美国公债的问题。在经过这一周的信息的沉淀呢，我们现在也知道，S V B 系股银行会发生流动性危机而倒闭的问题啊，其中非常大的一个关节点呢，就是美债的利差问题。 压到了这个 S V B 银行的流动性，它不是没钱，只是钱压在美国公债上面。那美国公债它的利率是很低的，当时它买的只有一点多趴。而这样的情况啊，当然也是烧到美国另外一个银行，叫做第一共和银行，这相信大家都有听过。而我们之前也在节目中说明啊，美国公债的发行百分之六十是由美国的财团来进行认购，当然也包含了银行体系。 而这个不是哪个总统当政的问题啊，这是他们例行的一个政策，如同日本的国债啊，几乎是百分之百都由日本的企业来做购买，这是一样的意思。但同样的，另外四十百分之四十啊，也是由海外的国家与金融团体所购买的。那么这个时候就发生了一件事情，大家现在担心的就是谁买了这么多的美国公债，接下来会出什么问题？ 美国国内担心的就是买大量美债的，不是只有 S V B 银行，而是有大量的。现在目前为止，好像已经爆出来有一百八十二间美国银行都一样的购买美国公债，也是之前利率最低的时候所推出来的十年期公债。而他们的会计准则就是，你有买，就现在就有严重的利差，你就得公告你认列你的亏损。但是呢，这个就要跟我们台湾学习了哦，我们台湾的方法就不一样了。 你只要没有卖，你就不算亏，或者你不算你这个有破险的部位啊，就像股票一样，对不对？套牢有什么关系？套牢我们不怕，只要没有卖出就不算亏，而且还可以多买一点来怎么样做摊平？那当然了，这些并没有哪种方式是比较好，它这个只是制度上的不一样。但问题是，美债现在虽然没有人敢公开这么说。 但是基本上，SBB 遇到的问题啊，就是其他的银行它的未爆弹，只看看有没有啊被挤兑跟公开上的问题而已。那么问题是，各位有没有想过，既然这个问题是出在这些美国公债上面啊，它是比较利率比较低的这一批哈，现在美国的公债利率是比较高的，有三点多趴的。那么老师之前讲过，美国的公债等同了资产，那为何美国政府不直接说啊？你虽然因为你把钱拿去买了我们美国公债。 但是呢，你现在因为流动性的问题，那客户又开始提款，那所以是说呢，你这些银行可以把美国公债来卖回给美国政府，来解决你的流动性问题，这不就好了吗？对不对？这个各位想有没有很简单？你这个美国公债，既然是美国政府通过联储会所发行的美国公债，那么这个也视同为资产。但是呢，因为你买的太多，但是不让客当客户想要提款的时候，你的现金不够。 哦，不是他们亏损，是他们现金不够。在你现金不够状况之下，那美国是不是大笔一挥，那你就把它把你公债卖回国，美国政府，然后嘞，我我再去卖给别人，是不是？那这样子的话，你就流动性问题解决了。那我们的这些说问题是不是就皆大欢喜的呢？答案是不能这么做。哎，包含的那个财政部长耶伦也说啊，这次 S V B 啊，虽然是拜登政府已经跟他讲说，你一定可以拿到你的存款，这没有问题。 但是不代表以后的银行发生一样的问题之后，然后美国政府还是给你贴现啊，还是给你去补助你，让你能够解决这个流动性的问题或者保证你的存款。为什么？为什么？到底是为什么？很简单，因为政府没钱了，所以才会说以后银行出问题不保证都可以拿回存款，最高就是那个存款保证金二十五万美元，二十五万美元算很高了啊，台湾是一百万台币好像。 呃，那么就回到我们这半年直播一直提到的问题啊，那就是美债现在已经面临到了各个国家都有想要抛售的心态。当然，有有个国家它是完全不掩饰的，那就是中国。中国从一月到现在啊，它已经抛售了两千多亿美元的美国公债。基本上这个脚步会不会停止，这个是美国财政部长耶伦非常担心的事情。你不要说他美国，那个中国有没有抛售美国公债？ 现在又传出来，好，就像我们之前所谈到，然后是一个月之前我们直播里面有谈到的，就是什么呢？就是美国应该可以跟中国去协商，这个中国手上已经到期的美国公债是不是可以延后兑付，对不对？这个东西啊，是美国现在单方面放出风声，就是说，哦，那么中国人可以延后支付，这个其实是一个还蛮夸张的一个事情，就是这件事情，你该跟中国谈好了之后。 然后你再去放这消息说啊，这个没有问题，因为中国中国决定停我们之类等等的一切。但是你现在就叫中国还没有答应的这时间，你就说我们要延延后支付给中国。那么大家全世界都确定了，你美国就是缺乏流动性，所以说你现在你的偿债能力已经有问题了。如果中国跟你翻脸不认人，继续给你兑付美元，那么我们手上的美债是不是以后也会变成币纸的状况？是不是有可能会产生呢？ 所以说这个问题现在是比较严重的事情，因为现在中国的政策啊，已经从邓小平的韬光养晦时代，要转变成为一鸣惊人的转变啊。这个我们以后也下会谈到关于中国的问题。而现在问题最紧张的，并不是只有美国金融业堆积美债利差的问题，最近需要注意的是，美国在这几个月要面对增加举债上限的问题。举债上限这个问题啊，老师。 个人还是认为，虽然现在的状况看起来很严峻，但是他通过的问状况应该不大，最终应该都是会通过的。但就怕什么？就怕共和党来个小手段，让拜登再次再尝到一次他之前当副总统的时候，奥巴马跟这国跟跟那个众议院跟参议院都谈判失败，然后导致美国政府关门的事情重演，那就是大问题了。而且你尝不回来，到现在这个多事之秋。 那个已经不是奥巴马那个时代的严重性了。那么问题是什么呢？问题不是美国政府它会不会关门，而是美债的信用度会让其他的国家继续在心里面打折扣。这个不能公开讲的事情，因为你公开讲得跟美国作对，跟中共靠一起，对不对？你变成中共同路人了，是不是？所以说，这有些事情是不能讲，但是呢，心里一定会打折扣。然后呢，如果中国大陆又真的假设他真的不断的去抛售美债。 而其他国家也有在卖。那我们之前所谈论到的美债泛滥的问题，大家就会宁愿减中国的短、年期的美债，确保可以快速兑现，而降低了对于美国要发行的新债购买。而现在目前，包含中国在内还有没有其他国家在抛售美债呢？就目前为止，老师看到的信息啊，有十六个国家也在抛出美债，包含了巴西、以色列、法国、德国、比利时等国家都在。 出出清他们的美债，为什么？因为这个债有一点点烫手，但是呢，也不是每个国家。这十六个国家以外，有人在继续增加公债，比如说英国，比如说日本，比如说韩国，这些都很听话的国家。当然，包含日本啊，它一个国家就增持了两百多亿的美国公债。但是听起来虽然很多，但是它也只是比比 <laughs> 只是买掉法国抛出来的美债的额度。因为我记得法国抛出来的美债好像也是两百三十多亿，那。 那个日本增持了两百多亿，你是不是等于差不多抵消而已呢？那么这个时候啊，个别国家理财方式啊也会有所改变了。如法国啊，就从从那个美国去运回他们储备在美联储里面的黄金。注意到好，是法国，它运回存在美国美联储里面的黄金。那德国呢，也是要求从美国运回去啊，连续要求运回去大概多少美金呢？多少黄金呢？ 大概运回去七百多吨的黄金，七百多吨的黄金大概市价是多少？我不知道，那个就超出我的那个那个数学的理解上限了啊。那么这个问题啊就变得很复杂。一方面，旧债堆积造成许多银行会有类似的流动性问题。注意，美国这次的问题不是在于他们投资失败，或是买卖了什么不良的资产，这个是不一样的行为啊，不一样的事情。 他们原最主要的原因是因为他们把钱卡在美债上面。那如果你现在应用到人家要提款，哦，而且提款去做其他的投资的时候，你身上没有现金，那你就只能把你的美债一点多趴的美债折价去卖给别人，别人才愿意去接你这个资产。事实上，他们还是有钱，只是钱不能够使用。各位懂老师的意思吗？所以老师之前跟各位讲，你要留现金的意思是什么？很多东西你觉得你很有钱，你的资产这边几千万，那边几亿的。 你能够拿出来的现金去买鸡蛋的钱， <laughs> 那才叫做钱，对不对？那这个是一个很重要的一个问题。然后呢，现在又个问题就是什么样呢？就在堆积早证，许多银行会有流动性的问题。而接下来，如果两远远通又通过增加举债上限，那么新债出来也要有人可以买单。现在已经有流动性问题了，然后你再去推新债，虽然利率是比较好的三点多趴，但是到底能不能有人有这个实力去买，这个是一个问号。 然后，更重要的问题是，通膨还没有下去太多，而欧洲方面又持续升息，那么美国这里的资金也会寻找其他安全的地方去停泊。各位懂老师的意思吗？你发现美你是美国人，你发或是你是把钱存在美国的，现在发生了这个银行流动性的问题，但是你的银行没有问题，你的银行是一个非常优秀的银行，对不对？你觉得他们资金虽然很多啊，你也相信美国政府啊，但没有问题的。 但是呢，你会发现好像有点危机的时候，你有没有可能把你的钱转到其他你认为比较安全的地方？比如说欧洲啊，比如说欧洲或者是东协的新加坡或是香港，那这个是不是比较安全一点了？又加上了什么呢？又加上了这个欧洲升息的速度是还蛮高的啊，他们升息速度是很高的。那么你这转过去，你还有利差可以赚，那这个时候会不会加重了美国的现金的一个流动性的问题？ 哎，这个就是很大的一个考量，等于说，他这个很多国家会卖出美元，哦，或者很多投资客会卖出美元来换成其他各种货币来做避险，这个是一个人心的一个惶恐的时候，你一定会想办法，哦，让自己安全。嘴巴上当然说了，我们相信美国，美国是希望之都，美国是世界民主的灯塔，美国是正义之师，哎，天上的雄鹰要来歼灭万恶的共产党，但是实际上他还是会害怕，说我前方的这个鸟巢里面会不会出事情？ 还是会有的啊，人不为己，天诛地灭嘛，你说是吧？而更有趣的地方在于啊，美国公债的海外持有份额已经从巅峰的三十五趴，已经降到了现在的百分之二十四。桂东老师意思嘛，美国给他的公债卖出来，哈，百分之四十你要给海外的国家去买，但是现在从百分之三十五的持有率降到百分之二十四，所以说老师说很多国家在在出清美债，我们不能说抛售了，我就正常的交易哦，卖出美债。 这个事情它已经成为现实，就是海外持有份额是在降低的。那么目前美国如果它提高了举债上限，那么新债又回到一个老问题，谁去买单？而美国自己银行体系都开始有危机感，那有多少银行跟金融体系，甚至是巴菲特还是谁，他会义无反顾的吃向大量的美债？当然，巴菲特是很有机会，因为巴菲特他是一个一个很神奇的一个人。 他的主持啊，波特夏海参威，像老师也是投资他们的基金，哎，就很快，你知道，老师也是候投资，的，好吗？哦，那过去半年赚了百分之十八，好，投资波特夏海参威的投资组合赚了百分之十八，半年的没有说很快的时间。那么他的公司就全部都是资产，没有完全没有负债，看没有负债人生是不是就很自由，对不对？ 他就他没有负债，所以说他现在很多的银行都在找巴菲特，甚至美国政府都想找巴菲特，你来救救火吧，老大哥，你有钱，你这个钱吐出来一点嘛，对不对？哎，为什么不找索罗斯呢？因为索罗斯做杠杆，这不是以小博大，那完全是不一样的事情。所以说啊，我们看到知道一件事情，就是现在美国政府都已经进行了贴现，要借款给银行了，现在甚至你要把其他银行拉过来一起来救第一共和啊，这个状况之下，然后呢，如果你现在要去说其他。 银行有问题，也想自己去救，那怎么办呢？在你有限的这个举债额度里面，你又得不断的印钞票，给自己的银行借给他，当做他的一个现金的库存，让他的百姓可以顺利的领到你的现金。那这个行为有点像什么？老师讲个笑话啊，这是笑话，各位听听笑一笑就算了，反正老师也是一个无知的术士嘛，对不对？所以说呢，讲的直白一点呢，美国政府现在做的事情啊，就跟我们农历七月去烧金纸一样。 哦，把自己的货币大幅的膨胀出来，那么以后国际之间对美元的信任度啊，又会降低了不少。货币的信用它是取决在哪里呢？取决在你的国力的强弱。所以说，欧盟为什么要欧元？那是因为德国非常清楚，欧洲如果不抱成一团，成立欧盟，发行自己的货币，那么其他一些欧洲的一些小国的经济啊，就很容易被其他大国各个击破所消灭。其实啊，我们只要把欧洲这些小国家分离出来啊，其 基本上我们可以很清楚的可以看到，没有一个国家可能可能德国可以吧，哦，就数字详细数字我有点忘了，但是大部分的国家你是连印度可能都比不过，你连印尼都比不过，哦，这个是一个很现实的状况。而这里我们要说一下，同样是暴力升息，就是他狂没非常非常的勇猛的去升提升这个利息。那美国现在遇到这个问题，为什么欧洲没有老实说这个这个问题呢？哦，欧洲为什么没有这些？ 太严重的，比如说金融性危机啊，或者是房地产的危机呢？其实这个欧洲不是没有问题的，但是欧洲啊，尤其是德国之类的地方，他们的经济结构跟他们的一个国内的一个金融体系是有一点点不一样的。比如说什么呢？比如说最大的资产哦是什么？房地产？ <coughs> 他们百姓买自己房地产的概率啊，并没有很高。 很大一部分啊都是租房过生活，比如说法国，你空空那边，有人去闯进去去住，你还不能把他赶走，对不对？说买房的概率跟炒房的概率是没有很高，所以说很大一部分百姓啊都是租房子租一辈子，你都没有去买房子。有土私有财这个概念，其实在欧洲并不是这么样的明显。而同样的状况，这些地方的房子，它既然是长期的出租，一租可能就是租给你是三四十年，那这房子可能一两百年了。 那么就代表一件事是什么了？这个房子的房东，也就是包租公、包租婆，对不对？他已经变成了世袭的职业，就是这个房子是他奶奶传给他的，就是他们一家三代都是负责出租房子来过生活。这个状况是会有的。那么这些地方的房屋贷款，那就不是这么大宗，也就是是说，他们要去因为房贷的问题去让房地产整个出现了很大的卖压，而造成很多的问题的状况。 它的风险性是比美国还来的小，但是这也仅就于房地产，而房地产又是一个大大额的债务。但是他们如果没有这个大额的债务，那他们社会福利也不错，所以他们还在可以负担的范围。这是部分国家，不是全部的欧洲都可以。而我们知道的事情，对百姓来说啊，最大的债务当然刚才讲过的是房贷。既然房贷背的少，那相对于反过来看，放房贷的人也就少了，也就是银行的风险也就相对小。 所以欧洲采取升息要考虑的就是物价以及企业的承受能力，但是美国是不一样，中产阶级买物啊，那个是正常不过的行为。当然，美国银行对于合乎规定的客户，哈，你有正常有工作的，你在行 OK 的，然后你其他买房子当做抵押给你办房贷，那通常他们的放款压力是比较软的。那么在这个时候升息给欧洲跟美国的压力，哦，他们两个是完全不可同日而语的状况。 而即使共和党的麦卡锡啊，他也没有给拜登吃排头啊，完完全全的共和党跟民主党两个都非常的配合，好来去通过了举债上限。这个对于美国来说啊，也只是解决了燃眉之急，把违约的危机延后一到两年而已。 各位没有听错哦，只是延后一到两年，可能又得再提高举债上限。各位要记得，它不是只有举债来去支付它未来要支出的应应支付的成本，它举债回来的东西还是得偿付它过去卖出去的国债。各位懂老师的意思吗？ 你今天三十二兆的美元，你变了五十兆，但是你这个很还是有很大一部分，好要去偿还你过去卖出去的美债。而现在政府已经没有钱，他连现在的美债都收不回来了。那你请问，你未来的债，你是真的是靠你国家本身的税收就有办法可以偿还的事情吗？通过这个中美贸易战，很多科技已经没有办法缴这么多的税，当然苹果除外嘛，因为苹果还是在中国很有的市场。 所以说啊，我们现在看到美国要祭出更多的制裁中国企业的法案，那么在这个情况之下，美国势必要支付更多的补贴来促使中国的晶片与技术的取得获得更大的断层。包含了什么？包含了他这他开出了一个前根叫做四方晶片联盟，这里面都还有很多补贴的预算必须要支出。你一个没有钱的人呢，你还在计划你未来收借来的钱你要去花到哪里去？这个是一个。 那年轻人才犯的错啊！你看老师这个年纪了，多半已经开始半已经一半白的人，都不会去敢去做这种事情。我还没有赚到的钱，我不会去预计要把它花到哪里去。但是这个是老师年轻做过的事情。哎，我可能下个月领的薪水，我就先预计好，我要去买什么东西，对不对啊？信用卡先先出现最低的先缴，后面的以后再说，先爽现在再讲，对不对？但是这个这个小孩子可以，青年人可以，但是国家不行啊。 对不对？就是他现在的四方晶片联盟，还包含他很多很多的预算都已经编列，而且是要提升的状况之下，那你借来的钱就光就先会一大半拿去还钱之后，那你剩下的你还够用吗？这个是一个很重要的一个事情。 而在这里面，我们也曾经说过，美国现在的态势啊，其实跟大清朝的乾隆中叶以后是差不多的状况，是什么样子呢？那就是你有高足的债台、空虚的国库以及好大喜功的领导人。这个包含了特朗普老先生也是这样子，相信大家也没有什么太意外的事情。但是隐藏的问题啊，还不单单只是举债的问题，举债那是一定会举债，而且最终一定会通过。老师觉得这个是没有什么问题的。 但是问题是在于，美国举债的幅度又不能大妖精。比如说一次举债过高，它会加深了市场跟国际局势对于美国未来偿债能力，以及如果再爆发一次金融危机，是不是有可能在这两三年之内又达到？那这个问题都是风险。那大大家就投资或是做一些国际金融都会考虑到风险上的问题。而老师是一个算命的老百姓，都可以知道这样下去，美国政府是不可能可以偿还得了他的国债。 更遑论世界各地比老师还例外厉害一万倍的这些金融精英跟政治的上的天龙人，肯定也都是了如指掌的。但也不能举债太低，为什么呢？还是一样的问题，美国制裁了中国跟俄罗斯，造成美国自己的通货膨胀已经达到了恶性通膨的水平。这个不是老师定义它啊、哦，这个我们之前说过，一般来说，该国家的通膨超过了百分之五，就已经可以在经济学上面。 被归类为恶性通膨，那么回过头来，通膨难道就不会影响美国政府的维持以及它的开支与花费吗？当然是会，怎么不会呢？对不对？美国政府现在举债上限提高之后借来的钱，当然就是为了我要把它花出去，不然我干嘛借它呢？借它凭本事，对不对？我为了花出去我才去借的。那无论是把它拿来建设，或者开出给他们的薪资，或者他们调整他们的国内的公务员的薪资。 或是购买一些耗材，比如说子弹，你要不要购买呢？它是耗材吧，对不对？还有水电瓦斯啊，你美国政府当然需要拿现金来去跟这些这些商家来进行交易。那么既然是这样，无论你借来多少钱，你转手消费出去，而且是在美国境内，它的成本至少，老师说的是至少哦，你成本会增加至少百分之八到百分之十五之间。 是你必须要花这更多的这些代价去换的一样的东西，因为它现在利率是最新的，应该是百分之六点四。那么实质的涨价跟购买率，那就会有更多的变化。你今天不可能，你今天一颗鸡蛋呢？可能你本来成本是两块钱，然后现在呢，一颗鸡蛋的成本是六块钱，然后你还是一样卖卖五块钱，不可能嘛？对不对？如果鸡蛋涨价，那当然卖单颗蛋你就变成十块钱到十五块。 对不对？这很合理，因为它涨价了，它不可能只涨涨价范围的那个那个区间，它一定是留更多的利润给他自己，避免又突然的涨价。所以是说，这个美元的实质购买力就有更多的变化，等于说美国政府会花更多的钱去买它一样的东西。当然，美国的物价会不会还会跌下来？会，它还是有跌下来。比如说粮食。 啊，美国一些粮食或一些小五金，它现在是有一些叠价的，不像过去这么高啊，因为他们的运输成本下降了，而且石油危机已经获得缓解，不会像台湾，对不对？涨上去就钉在那边了，你也不可能会下来，是吧？而我们现在可以看到，就是美国现在其实发生的还是一种政治性的系统危机，这也就是说，美国面临的是老人把持的权力，新的政治人物没有经验去累积，而老派的政治人物还是用。 旧的方式来应用新的环境所导致的政治性系统风险。举个例子来说啊，For example，哈，举个例子来说，现在这个 AI 啊都要取代大量人力的时代已经开始了。但是美国的总统拜登老先生所使用的方法，还是在美国八零年代所使用的方式，还是采用了美国以大压小的广场协议的逻辑，来企图压制中国的发展。 只认为只要我制裁的够全面、够到位，那么中国必然是会必败无疑的。这个就是上个世纪美国的策略。而拜登不是不知道这个方法有风险，但是他实在是太老、太老、老的，真的是他不知道在干嘛了。他已经没有这样的精力跟他的能力去治理这个偌大的国家之外，他还是世界第一强的国家。 所以，一个人在他最虚弱的时候，或者在他对他走投无路的时候，他只会用他最熟悉的方式来进行他每一个施政的策略。很多人哦，这个老师往外绕一点，很多中年或者是中老年遇到危机的，他通常就会说：“我过去就是这么做，为什么现在不行？”当你遇到问题的时候，已经可以证明你过去方法是不行的。当然，我们知道过去的方法很好用，过去的世界很美好，现在一代不如一代，那是你。 可以这么认为，但是环境不会这样子肯定你，所以是说人是必须要博览群书的好吗？这个是很重要的事情啊。回到主题啊，所以说中国并不会，也不会因为它的全面制裁而完蛋。举个例子来说啊，当时在大清朝乾隆时期，乾隆皇帝老爷子怎么样拒绝了马格尔尼的这个来此的协商，又加码制裁了英国商人来华贸易。 并表明英国人跟他讲，带回去给你们英国国王说一声，对不对？大清有的啊，英国都没有；大清没有的，英国也没有。应该反过来讲，你们没有的我都有啊，你们有的我也有。反正我这是物保天华，我是天朝。那开始制裁了这些洋人的，不止英国，包含各个国家的洋人啊，来来中国贸易。那么请问一下，这些被制裁的啊，是中国去制裁了那个英国？ 那请问，当年的英国人被乾隆爷制裁之后，英国有没有因为这个原因而让他们经济衰落呢？答案是没有，对不对？不然的话，后面那个那些那些英法战这什么一大堆战争都怎么来英来中国呢？就是中国制裁他是没有作用的事情。为什么呢？英国当时处于工业革命与大航海时代的黄金年代，就像什么呢？就像英国是一个年轻力壮的狮王，正向老迈的巨龙发出了怒吼。 并且还用他的贸易来做做四处的攻城略地，所以他无论如何都不会因为大清乾隆皇帝的制裁而有任何对他们来讲有发展上的不方便。而现在的中国也是如此，一边有巨大的国内工业生产能力，一边有“一带一路”以及 RCEP 等巨大的贸易协定，完全是走了汉唐的巅峰以及英国大航海时期。 这是人类从来不会更改的历史套路。说白一点呢，这不是中国有多睿智，或是中国有多强大，或是我们民族是多么的优秀，并不是这个意思。只是历史的钟摆隔了一两百年又转回中国这一边，应该算是又回了亚洲这一边。只是中国比较大嘛，比较比较容易去讲。但是实际上，它是回了亚洲这一边。而现在美国的危机啊，那同时卡到它的军备，怎么说呢？ 因为我现在现在美国的军备啊，也同样只能维持着表面的强大，实际的军事实力它是实际上是慢慢凋零的。怎么说呢？是不是老是以美论，对不对？上次有人建议老师要讲话要小心一点，不然的话到时候被人家举发。哦，感谢你的谏言呐，好吗？啊，美国它明年的军备预算啊，也是因应的中国的军备提升，所以他们要增加他们的一个军事预算，增加多少呢？增加百分之三点五左右。 但是这个增加其实等于没有增加，为什么？因为我们刚才讲过的，理论上，如果你真的要对抗中国的军事力的提升啊，中国现在船舰啊、飞机啊、导弹啊，不断的研发，日新月异，那么你为了要去抵抗这个这个不乖的中国人啊，黄猴子，你当然至少老师说的是至少，你美国的军事预算至少要提高百分之十以上。 你才能够说，我真的要去为了对抗中国而做出这个军事上的准备，这是至少。为什么呢？啊，是不是老师乱吹的？不是，其实各位如果一直都把老师的直播听进去啊，其实就可以很清楚的知道原因。美国现在既然通货是百分之六左右的指数，那么请问一下，难道军火公司的成本不会跟牛奶、跟凤梨一样去提升吗？会嘛，对不对？一来一往，那这个军事预算的提升。 实质上，你不但没有增加，其实你还是变少了。为什么？因为这些军火上成本也提高了。你通膨到百分之六，你预军事预算只增加百分之三点五，你这个叫人家怎么样？是说你投入的是更多，且让他们更有这个实力呢？所以说一来一往啊，实质上就是变成三减因为通膨绝对高过这个预算的增加。那么中国跟俄罗斯就是正向的增加了军事预算。 但是你欧美国家却因为通膨完全吃掉了你的军事预算的提升，如果你没有提升，那你会更加的衰弱。那么这个军事，我们就光军事，我们先不谈其他的，就光军事实力的落差就瞬间拉大了许多。也就是说，通膨一年不退，亚洲追上欧洲军事科技的水平就会加倍速度的赶上，说加倍那是很含蓄，实际上是好几倍的速度，因为。 你是在衰减，我是在增加，那一来哟是差很多的。而最吊诡的地方是啊，美国提升的预算呢，还是在于今年的债务没有违约，你的预算才能够真正的落实。而如果你的债务违约，那很简单一件事情是你美国的美元购买力就会更加的大幅下降。而如果真的违约，我们先不要说军事预算了，你连今年你士兵的薪水薪饷，你可能都发不出来了。 还谈什么军事预算呢？所以美国现在的状况啊，其实真的是比较不乐观那么一点点，对不对？国库已经实质的空虚，那么你就不可能真的有能力去对外用兵，无论是乌克兰战场，甚至是台湾海峡的战场，还有南海的问题，因为上面讲到的原因啊，美国现在已经无法损失任何实质的战力。 虽然传出北约指挥官啊，他在乌克兰的战场被俄罗斯的匕首极音速飞弹，直接用极音速的速度送他去见了上帝，但是这个毕竟没有办法被证实。但是啊，这一周看到了 MQ 九的这个死神无人机被俄罗斯淋了一头尿不一头油，而导致坠落了黑海。我们还是可以看到，美国这时候也只能很委屈说，这个俄罗斯这样子做实在是很不专业的手法。 毕竟这个手法其实伤害性是不大，你只掉了一台无人机啊，但是侮辱性是极强，对不对？你不断的新闻去放那个影片，就是 <laughs> 俄罗斯的俄罗斯的战机，然后不断的淋你一头一头一头油，好吧，一头油，对不对？那这个状况之下，美国也只能委婉的抱怨，因为现在是不是跟俄罗斯正式开战的时候？因为这个东西他们没办法去承受，但是俄罗斯也没那么好说话，直接回应美国。 你现在这些行为是对世界上最大的永和国家，不是新北市永和区永和豆浆，是你拥有核武的豆的国家做出的挑衅行为。而为什么俄罗斯这么呛？主要当然还是因为欧美能对俄罗斯制裁的，现在已经制裁的差不多了，而俄罗斯也正好被美国 SWIFT 系统踢出去了。那他也没有美债，对不对？他也没有什么美元。 所以说呢，他现在也刚好没有这些压力。你美国无论发生什么事情，跟俄罗斯都没有关系，他没有违约的问题。所以说呢，阴差阳错之下，俄罗斯现在有完美的金融体系防火墙，这个完美到可能连俄罗斯都觉得自己能够被制裁，那真是太好的一件事情。而最近看到，老师看到这个网络上有些短片了，就是 <laughs> 俄罗斯普京总统他在那个演讲中讲到说。 你们之前都有人说啊，都说你们资产呢要要移出俄罗斯以外比较安全，因为外面人说俄罗斯都是独裁什么问题，对不对？那现在呢， <laughs> 对不对？所以现在变成俄罗斯这是很安全的，为什么？因为它维持了内部的平衡，这个是很重要的。所以说我们要看到现在很大的一个问题是，美国现在遇到这么一样大的、庞大的一个危机，那它的美元呢也有可能逐渐的被取代，那么。 这次事情解决了，未来他如果又遇到类似的金融危机，无论是雷曼兄弟次贷风暴或任何一切的金融危机，他还能不能透过他美元霸权的能力去割世界的韭菜？这是不是越割那个韭菜越长不高？因为很多韭菜已经被他割的长不出来了。各位懂老师的意思吗？说很多事情并不是说我们已经看到是说，哎，这个危机度过了，后面就恢复成我们二三十年前那样世界的稳定，对不对？那。 可以这么想，但是可能比较难做到。所以说，现在我们要看到，就是美国他自己已经遇到了危机。那他你自己遇到危机的时候，如果他真的想要发动一些变化来解决，来为他自己解套，那我们就要去担心一件事情：下一个他除了乌克兰之外，他还能够牺牲谁？各位懂老师的意思吗？美国从来不会争，他没有战败过，他只是没有胜利而已。懂老师的意思吗？ 美国他没有说，他从来没有说他战败，很没有战败，韩战他也没有战败，他只是没有获得胜利，或者获得阶段性胜利，对不对？没有败过的事情是吧？天子这天上的儿子怎么能够说再败战呢？只是说我们这一次暂时饶过你，是不是？阿富汗他有失败没有啊？对不对？我是自己不想跟你玩了，我走可以了吧？不想跟你玩，我不屑跟你玩了，对不对？这可是这个他没有打这打败呀。 所以是说，在这个未来他会牺牲谁这个事情啊，就值得我们持续去关注。一定是台湾吗？也不一定。但是呢，他能够做的事情，肯定比我们能够想的事情还要来得多。好，好，那因为今天时间有限了，针对美国现在的危机啊，我们这个阶段只能讲到这里。接下来我们谈谈，反过来看看亚洲跟中国的一个要素对世界有什么变化，好吗？哦，稀里糊涂讲了半个多小时，大家应该听得耳朵快长茧了。好， <laughs> 我们休息一下哈。 老师也喘口气，好吗？大家晚安哈。老师是否继续要在上海开户成功？已经开户成功了，只是你 <laughs> 只是微信没办法开收钱而已啊。啊，为什么？因为台湾人，你外国的外国人不行，好吧？外国外国人知道吗？外国人好吗？我是外国人，好吗？好，大家帮忙帮忙点赞啊！谢谢大家哈。老师真战之年，明天战火会平息吗？呃。 呃，这个也叫要要能够到明年的人才去想的事情，好吧？好，感谢春夏赞助，感谢大家赞助哈。好，感谢林冠大哥赞助，好，谢谢谢谢大家赞助，按赞都是给老师很大的帮忙。时候用爱发电，电费是要涨价，是否通膨更严重？我们将会谈到哈。美国一仗就是赖账，赖账，它我觉得它是比较难的。虽然讲它是赖账，但是美债不能违约，哪怕中国也不能违约，它只能够跟大家讲，中国同意延后兑付他的款项，但是其他人可以先领。 那中国会不会同意？这是一个大问号。越伦现在是没有办法去拜访拜访中国的，好，而且连布林肯都去不了。那你现在当然，习习近平跟那个拜登他们，尤其是拜登，现在特别想要访问中国，但是这个事情没成局啊，你不能自己跑过去啊，对不对？你要大家瞧好了，你才能过去。没有中国，美国这个坎子真的是有一点点难迈过。但是中国救他，美国会不会报恩呢？也不会。 哎，也不会啊，这个这个是不会报恩的事情，好吗？好，感谢 Jeff，感谢 Jeff，Jeff 的赞助啊，谢谢谢谢，三百万通话都不够哈，台湾三百万台币不是一百万，好那好，那跟正一下，就是三百万台币哈，啊，在老师都老师存款就安全了，对不对？哎，老师可能存款也没有三十万， <laughs> 我觉得安全的，我的存款绝对是安全的，好吧？好，感谢苏晴好，感谢苏晴赞助哈，谢谢谢谢谢谢哈，给大家赞助了，好，非常感谢啊，有人捧人场，有钱捧钱场，来，有一下卖膏药是不是？ 有人跟我说：“老师，你应该去中国做直播带货，那个很好赚哦。”这个老师已经卖了半辈子的的的零售了哦，实在是没有心再去卖其他东西了。哎，最近我看到一个那个那个点点赞点点赞， <laughs> 把赞点到五十万哦，那个叫什么名字啊？忘了蓝娘娘吧。哦，这家他是模仿另外一个平头苹果平底锅妹哦，他是做出来也蛮有趣的事情的，好吧？好？他直播带货真的是很人才的事情，真的觉得非常厉害。 我跟金老师在看这个时候，就想说，我们是不是来跳个舞？ <laughs> 是不是可以、可以来、来、来做直播带货？不想想，我们两个都年纪大了啊，不行哦，跳没有十分钟，可能就要吐血了。 <laughs> 好，那我们继续下去哈。对吧？然后今天我我一定要今天想办法讲完好，一定要想办法今天讲完。这是我今天的企图心，有企图是很好的一件事情，各位说对吗？ 好，那我们刚才谈到美国，现在已经状态状况已经是火烧屁股了，几乎没有办法可以靠自己的能力来逆转现在这个局面，他一定要需要帮手。而我们也可以很轻易的明白，美国要迅速降低通膨，解决科技业大裁员跟衰退的问题，最直接的办法就是解除所有对中国的制裁。而这个方式其实是最好减缓中国发展的方式，因为中国人就是一个懒。 做的民主，我能够买到的我就不要自己研发。当然，这个现在可能过去比较有用，现在大家都危机感，对不对？但是你现在开放的越大，就可以越大程度的去递延。中国真的去发展他们自己有了产业最好的时机，再晚真的是来不及了。我真的觉得，你再制裁下去啊，保不齐啊，保不齐在两年之内，中国就突然来一个很很很奇怪的一个很奇怪的一个跳跃式的发展哦，这个是很难讲的事情。 而刚刚这个举动啊，我们还是刚刚有提到，美国无法处处理政治性的系统风险，所以说刚才讲到那些事情呢，都是基本上是办不到的。而在这个情况之下，美国至少还是需要中国不要再抛售美债，最后还能够回购美债，现实很理想，但是是不是是骨感还是丰满，这我们就不知道了。而且还是它要回购的还是美国新发行的新债，这对美国才才是一个最有利的局面。 那么要做到这件事情啊，总得跟中国表达善意吧，对不对？哎，大哥，你买我东西吧，我送你一个赠品，怎么样呢？对不对？要示好一下业务手段嘛。那是什么善意呢？当然就需要祭品。谁是祭品？那就最近被美国政府盯上逮捕的中国流亡富商郭文贵。郭文贵其实对美国来说啊，他是一个无足轻重的人，所以他觉得自己很重要，但实际上他是一个无足轻重的人。 但是，毕竟对于这个这个人呢，他是反华急先锋，而且在川普的政府里面呢，是稍微有一点对华人影响力的人，他们的一个轮子神功的一些什么新新叉人呐，或者是新呃新唐叉之类这种东西啊，或是大叉元呐这些东西哦，轮子神功的那个脑袋被摘掉那个媒体是很重要的一个讯息来源，而且在这个。 这个以美国来讲，他们是以华制华的最佳人选。他非常了解的共产党，也非常了解的美国人吗？我觉得他不了解美国。我觉得郭贵不太了解美国人。但是除了郭文贵啊，刚才我们刚才谈到轮子神功的团体啊，还有某峰时刻这些反华团体啊，都是美国很好的工具人，因为他们本身并不是出生在美国，他们本身是从中国去怎么样的转进到美国啊？我们他们不能说流亡啊，这个我们应该说是。 奔向自由的灯塔啊！它是一个反共意识，好不好？ <laughs> 包含了一些之前六失天安门很多人的什么财灵啊，他们都跑到美国去。所以说呢，那边是民主的灯塔啊，他们的人生希望，我觉得很好。只要你愿，你觉得那边适合你，你就去，这是没有问题的。不是说你是华人一定要跑到中国，这个是错误的想法，好吗？但这些工具人呢？但他既然不是美国人，而且虽然拥有美国护照啊，但是对于华府政府来讲，你们毕竟是中共国购来的人，是外国人，呃，外族人啊。 那么，郭文贵首先是中国的通缉要犯，又是川普的始终支持者。那个现在要准备选举的时候啊，把郭文贵当成了祭品，打给了中国看，那就是一个很有趣的形式。而这个郭文贵，到不到底会不会被美国遣返回去，送给中国政府呢？这理论上是不会的，因为毕竟他好像有美国的护照。你把美国人送给了中国，那这个东西后面的后续影响是很大的。 因为郭文贵还是把他顺利，他还有其他的一些记录啊，在他们的豪宅里面啊，突然产生了火灾啊，就跟紫禁城大火一样，哎，他就突然消失了，所以是说你你也拿不到什么有用的东西啊。这个美国政府当然也是睁一只眼闭一只眼，你烧了我就走了，但实际上有没有再去收，这个老师不知道。而郭文贵涉及的十亿美元的吸金案呢，现在基本上也是个迷糊账，包含他要发行的一个区块链的货币啊。 或是 NFT 等等之类的投资啊，其实也是这些区块链泡沫的一小个环节。你说拿这个去办它啊，那其实也没有这么严重。因为美国自由经济，你今天要去多推你自己的一个虚拟货币啊，区块链的货币，那你有没有推出来是我在准备的，但是你现在抓了我没发出来，不代表我不能发出来，因为我有钱去做这件事情，只是我还没做到。所以说这个东西不一定它就是有罪的。 但是呢，他现在随着他被逮捕，他也扣押大概好像七亿多的美元，至少可以达成一件事情，怎么样呢？至少可以让川普老先生、特朗普先生，哎，他的竞选资金少了，有人跟他贡献至少几千万美元，哦，应该几千万应该还是会有的，因为班农跟顾问贵啊，实质上也是特朗普很重要的装脚之二，啊，装脚呢也不能算是他有影响力，就是装脚，而打掉了顾问贵啊，除了跟中国示好，又可以打击川普的竞选资本。 这是一举两得非常划算的买卖，而到现在老师并没有特别去看到川普老先生有没有去替郭文贵报屈，呃，这个我现在是没有看到了，可能有可能没有，但是老师觉得如果他没有大声疾呼到让我这样子的草民都知道的话，那有一点点不厚道，毕竟班农是在郭文贵的游艇上被逮捕，郭文贵又被逮捕，这两个人被逮捕，特朗普老先生。 应该秉持的啊，那个是一个本家的态度，应该替他们说点话，我觉得应该是要的了，这道义上的问题了，对不对？但是这个祭品会不会让中国感到满意跟买单呢？啊，中国也不能说他没有感受到善意，毕竟有人在这个记者会上去问中国是说，你知不知道郭文贵要美国逮捕郭文贵这件事情？那基本上中国的官方也是说这件事我们知道，哎，然后呢也就没有然后了，这个不知道他到底接不接受这个善意。 那但是呢，这也代表美国这个投名状啊，中国是看到了。但是真正的伴手礼到底是什么，才是中国在意的东西。你今天要跟我谈条件，你不是把人给我就好了，对不对？你要给我什么样的礼物啊？这个是一个很重要的、很重要、很重要的东西。那所以说，郭文贵他这个人只能说啊，他可能以为自己很重要，他是代表美国去反攻的第一网红的身份，所以美国无论如何都可以用到他。 但是呢，实际上问题是，他不是拜登阵营的人，他是川普阵营的人，所以川普已经倒了，那么狡兔死，走狗烹。无论如何，或许顾文贵彻底彻彻头彻尾认为自己是美国人，但是美国政府对他来对对顾文贵来讲呢，基本上顾文贵你也只是可以牺牲的外国人，毕竟流亡过去，你还是以难民的身份比较可能。而中国现在要做的就是掌握世界的话语权，也就是我们上周所谈到的，中国想要成为新一代话事人的位置。 前脚刚刚完成了伊朗跟沙特的和解建交，那么现在又准备怎么样呢？要准备去跟那个习近平要准备去跟俄罗斯普京来去做会面啊，他这是明天嘛？那中国的外长也没有去闲着，他也直接跟了乌克兰的外长做了视频通话，也其实也是让乌克兰平衡一下，说我现在去找普京，不是说我要去去帮助普京去去打你啊，那这所以说我现在也跟你谈，而且是外长直接跟他谈，这也是很足够分量的。 那么接下来就是要避免俄罗斯跟乌克兰的决战时刻的可能性，那是比较高的。这个我们之前说过啊，乌尔之战呢，俄罗斯是无论如何都不可能输的，哪怕这两天啊，那个西方媒体又说乌克兰已经成功了歼灭俄罗斯一点六万的士兵啊，这个真的是很大的战果，我们可以相信它是真的，但是实际上是怎么样就不知道了。那实际上他的确也是没有办法，俄罗斯是怎么样的不会输的可能。 即，然而他在去年秋季，我们看到他的募兵跟征招了，那到现在已经算是已经快他说四月要反攻嘛，那你到四月，你是不是差不多已经快半年了？那半年的训练、新兵训练呢，基本上是可以结训的。乌克兰战场上啊，也差不多要到最后的时刻，生死存亡的关键了。为什么？因为真正骁勇善战的精兵，大概就在这半年之内已经被消耗。 的应该差不多了。现在乌克兰能够上场的士兵啊，很多都还是看到战场就会发抖的人，像老师这样，对不对？你看讲的好像很英勇，但是呢，实际上上战场呢，我可能要两只脚还是站不稳，对不对？因为战场跟你想象的是不一样的事情。而在这个时候啊，中国习近平亲自过去俄罗斯，那就会起到一个关键性的作用。什么作用呢？那老师个人的认为啊，是为了要避免大决战的作用。 也就是避免俄罗斯胜利的太过漂亮，或是乌克兰败的太惨，进而让世界的军事平衡破裂。俄罗斯的力量如果因为打赢了乌克兰而大幅膨胀的状况，这对中国来说就不是一件好的事情了。各位要记得一件事情，就无论俄罗斯再怎么想要中国跟他合作，那中国也希望俄罗斯能大家能够互成犄角之势，这也不代表这两个人是兄弟。 在国际上面，没有人是真正的兄弟，可能说除了呃，央格鲁集团之外吧，比如说英国跟美国，美国跟澳洲，他们可能就不计代价。但是现在其实英国跟澳洲民间也是有声音说，我为什么一定要这么跟随了美国，然后让我自己难过呢？所以说，中国跟俄罗斯之间啊，过去历史上都是对手，那现在暂时的利益符合，不代表他们是兄弟。这个各位不要去误会了啊，俄罗斯跟中国绝对不会是兄弟。 他是暂时的朋友，而且永远的敌人，这个几率还比较高一点。因为俄罗斯只要现在势如破竹的把乌克兰给拿下，那么俄罗斯对世界的影响力那就不是现在可以比拟的。为什么？因为只要俄罗斯真的彻底打趴乌克兰，首先俄罗斯对世界粮食的掌握度就会非常的庞大。要记得，乌东它是工业重镇，乌西它是农业生产重镇。乱世的时候啊，最重要的东西就是粮食。 粮食呢，也不亚于军备的重要物资。你即使有强大的军队，但是你没有饭吃，没有发钱，那也没有用。说中国现在美国现在缺的就是粮饷，对不对？粮粮不缺了，但是饷缺，就是薪资嘛。你要发给一些士兵的薪资。那如果俄罗斯，他如果是有粮食，然后呢，他也有强大的军队。 然后它又有充分的原物料，那么这就是不可同日而语的事情，它就可以两者都有。这对于中国来说啊，它变成了只是凭空多出一个强大的对手之外，其他的地方对中国并没有好处。俄罗斯消灭了乌克兰，老师还是再讲一次，对于中国并没有任何的好处。所以停火不是只有对欧洲好，而对中国自己也是最好的。你放任它去把乌克兰吃掉，真的开玩笑。 那未来化事人就可能就是俄罗斯，这个是一个很关键的时候。而从这个层面，我们要看到一件事情，那就是中国在习近平迎向第三任开始，我们可以看到他基本上都是直接进入火力全开的模式。一方面要调停了中东的局势，第二方面要去会晤普京，这两边当然就会有各自的盘算。而普京当然也非常愿意来欢迎习近平，因为这两个国家一旦更密切。 欧美，尤其是美国，就会陷入非常不利的局面，因为他对付一个俄罗斯可以，但同时对付一个中国，那就不是这么好玩的事情了。为什么？因为这两个国家除了是五都是联合国五常之外，也是两大永和国家，不是新北是永和这讲一是拥有核武的两大国家，也是军事实力强大的国家。要是一个他们更重要就是说，中国有原物料，但是俄罗斯也有更大的原物料。 那原物料公园、原物料的国家，如果跟工业最强的国家，如果又跟他们两个更密切的话，那么基本上美国的优势也会降的蛮多的。为什么呢？因为世界必须限于分裂，那才是给美国称霸的世界。如果世界有形成其他的区域有强势的势力，那美元必然不能够依靠军力而就成为世界单一的霸权。那当然，美元也不能够成为国际单一的货币。好，这个是一个很重要的关键。 而是会如同我们预期的，就是说，美国的势力只能慢慢的退回美洲大陆，形成区域性的强权。而我们现在看到的中国啊，虽然阻止乌俄之战进一步的扩大是一个最好的成就，但是即使中国没有达成刚才所讲到的可以止战的这个成就，啊，这个可能他可能失败也说不定。但是中国会依然是现在世界上最稳定的国家之一，这个是很重要。这一节的虽然剩下十分钟，但是各位一定要注意，这节很重要。 所我们现在要明白一件事情啊，啊，什么事情呢？世界将会面临到一个非常艰苦的时间，这份艰苦啊，两岸如果保持现状，那么很快会席卷台湾。为什么呢？老师举一个例子，就是刚才我们的留言板里面有提到的，台湾下个月要涨电价，涨价的幅度从百分之十一到百分之十七不等，按照用电量的多寡。 哦，那当然就会有不一样的不一样的涨幅，而然而我们的中央政府还是很很好心的，主要是不涨民生用电，只要你不用了超过七百度，那主要它涨的是工业用电跟商业用电，那么这个就会很有问题的，因为这个举措基本上如果没有关闭我们第四核能电厂，所谓的核四，就不会有这个问题，这个是一个大前提。 然而，你今天涨了工业用电，那么就等于什么样？我们家里用电虽然电费单上没有负负担出更多的电费，但是我们物价就会走欧洲前几个月的路线，开始陷入了可能会有高速通膨的时间。这是为什么不？为什么？这是电价涨了，而这个问题，日本、韩国会有一样的问题，因为我们这些地区啊，本身并不产能源，日本也不产油吧，对不对？ 你要发电就必须使用核能，所以日本有很多的核电厂，不然你购买能源的利润啊不对，购买能源不是说利润啊，我们要换一个方法讲，我们政府怎么会因为购买能源就有利润呢？不会的啊，老师要讲，刚刚讲错了，修正一下，是购买能源的成本就会变得很高，因为你不用核能，你要么就是烧煤用废发电，不然就烧天然气用钞票发电，在这个气候失衡现在这个时间，你再跟我讲用绿能，比如说风电啊、水利啊。 那是非常不切实际的，而且成本也比核能发电高上数倍。那么这个影响就不是买不到蛋，蛋价涨价这么简单，那就会变成我们所有的物价都会涨价，这是必然的结果，也不可能不面对的结果。而至于为什么台湾一定要废止第四核能电厂呢？那当然，老师这要平反一下。有人说这是民进党政府的问题，是我们蔡英文总统啊，他的他他的个人的决定。 老师只能说，你不要太错怪他了，因为真正的问题是在当年马英九总统，他实在太憨厚了。怎么样呢？他当时只要有魄力，你何时盖好就直接让他去运转。那么后面民进党接手，他就不会停止运转，因为发电它就有好处。那他现在不可能轻易关掉电车，那电是不能够轻易关厂，你发电就是发电。 所以是说，一个国家的领导人如果蛮憨，对国家的伤害那也是很长久的。如果台湾即将面临到比较严重的通膨恶果，那么马英九前总统他是要负很大的责任的。当然，合适如果现在又恢复了运转，那物价也不会降下来。我们最多只能阻止后面因为电价或油价的涨价而造成的一些问题而已。 但是同样的，对中国而言，这个问题有没有呢？这个问题也是有的。能源的高涨或是发电的问题，随着快要进入夏天，这是一定会发生的事情。只是他们的影响并没有这么大，因为中国本身自己就有产煤矿，当然品质不大好了，烧了烟很大，对不对？而之前为了环保，啊，说中国就关闭了很多煤矿厂，然后让很多煤老板暂时变成百姓。但是呢，从去年开始，很多煤老板又恢复变成富豪了，对不对？ 但这不表示中国没有自己的能源供应能力。加上这一次中东的外交上大胜利，以及无论俄罗斯有没有跟中国配合，俄罗斯已经有的两条天然气管线都会给中国稳定而且源源不绝的能源。那么在这个状况之下，中国的民生物资的涨价就首先受到一定程度的保障。但它会不会还是会通膨？那还是一定会的。 毕竟中国它是一个国家，它不可能像几百年前一样全部靠自己自给自足，对不对？闭关锁国，它还是需要大量的海外资源来进行贸易跟互通有无。那么这个世界上，你只要有做国际贸易，那么物价那是百分之一万那是会有波动的，这个是一定的结果。不然美国为什么高通膨？哎，它还没有这个俄乌战争就通膨了？为什么？很简单，你制裁中国嘛，就这么简单的结果。 而这个事情也同样的，其他国家也是一定会知道，中国并不会缺乏能源跟工业制品，对外也没有掀起战争的可能。这里要注意一下，老师说的是对外，毕竟台海问题在国际上面还是一个中国的原则。 中国哪一天收回台湾，对老师这样子台湾百姓来说，你是赤裸裸的侵略，这对我来说是没有错的定义。但是对于国际上来说，是中国平定国内的内乱，这是中国的内政，你也无法真正的去干涉，只能谴责。一个乌克兰就把大家弄到快不行了，谁还愿意因为远在天边的台湾岛去牺牲自己国家的经济呢？ 欧洲会跟随着美国的态度，那是因为 <laughs> 乌克兰，它是紧连的，后旁边就是欧洲，对欧洲是有利极性的威胁，所以他们当然会去做这样子抵制俄罗斯的事情。但是欧洲会去抵制缅甸吗？那个没有意义啊！为什么太远了？那没有关系的事情啊。所以说，这里老师听过很多人说啊，中国不会因为台湾这个地方啊去牺牲自己的经济。这里老师也觉得很有意思。 中国会牺牲经济，代表它被大部分的国家去制裁，这有没有可能？这有没有可能？老师我不敢去讲，但是我们以中国现在的经济实力，它是远超过俄罗斯太多太多太多。你制裁俄罗斯，都让很多国家自己都快完蛋了，日不落帝国都已经快坠落了。那请问谁还会因为台湾问题去全面制裁中国，然后让自己国家的通膨再提高，不要多少一倍就好，会吗？ 各位不要小看乌俄之战对于对于这个欧美世界的影响，很多国家的百姓啊都因此陷入了困顿，其中比较夸张的不是只有巴西，也包含了土耳其，哎，土耳其，土耳其突厥人嘛，对不对？ 他们的国家的通膨啊，这段时间是多少呢？不是五趴，不是十趴，而是高达了百分之七十五到百分之八十五的通膨。各位没有听错，它不是百分之七点五，不是百分之八点五，它是七十五趴跟八十五趴的通膨涨幅。但是对于这个土耳其来讲，阿根廷觉得土耳其你只是个弟弟，为什么？因为阿根廷的通膨啊，已经连续两季是高达百分之一百以上，到一百零二，翻倍了，你知道吗？百分之百以上。 而且不是只有一个，是好几个百分之百。然后这过去，沃只的这一年下来，它就好几个百分之百了。商店都不知道该怎么卖东西了。那么为什么欧美有，或是美洲有，或是欧洲有，是亚洲为什么都没有这个问题呢？这里面有很多因素啊，不是说它单一的因素。但是我们必须要知道，在亚洲，哦，老师讲的是亚洲，哦，它的政治稳定以及原物料都可以稳定的获得。 例如什么？我举个例子，不要说老师乱乱吹，对不对？什么以美论、以欧论，没有，拿实际的数据来看。例如东协的马来西亚，对不对？马来西亚是老师度过童年的国家。马来西亚今年的 CPI 也预计只会增加百分之三。新加坡就比较高了，受到它这世界各地的热钱去灌入啊，以及他们房地产的飙升，因为大家都想逃去新加坡，那房地产啊，吼，那就嘣嘣嘣就蹭上来了，对不对？ 它中新加坡今年的通膨啊，就高达了百分之五点五啊，已经有恶性通膨的阴影是存在了。而印尼呢，今年会预计它的 CPI 增长的幅度会在百分之二到百分之四之间，这些都是比较稳定的，因为他们自己本身都有原物料，也没有跟随着美国去到处去制裁别人，所以他们的稳定度是比较高的。但是回头过来看到欧洲，例如英国，它的通膨都高达百分之十。 而且他还继续的加购美债，加购美债是没有问题的，因为理论上英国应该不会有太多流动性问题。但是它国内的通膨的问题实在是很难去解决。而欧洲的法国啊，它现在也是持续的通膨，提高到百分之七点二。那意大利呢，百分之八点九，德国呢也有机会啊，它现在是慢慢的稳定了，降到百分之七，是降到百分之七。好，那瑞士跟荷兰当然就比较稳定一点了，因为它实在是远在天边的，对不对？三点三而已。 而中国呢？啊，回到亚洲最强大的国家，但是中国这应该毋庸置疑的。当然，我们觉得我们中华民国很强大，但是中华人民共和国似乎这比我们强大那么一滴滴嘛，对不对？而中华人民共和国啊，现在他们的通膨啊维持在百分之二到百分之三，但是你要知道，这个是不一样的事情。为什么呢？因为我们从这里面可以看到，这个世界的经济与通膨的变化正在把东西两方的实力啊正在快速的拉近，泛西方这一边的经济衰落的速度加快。 而泛东方的稳定度也在日渐的提高，而这个问题啊，短期之内是没有办法结束的。要说没有办法，其实也是没有，那就是美国放弃掀起战争，取消对中国的制裁，开放科技的交流啊，这个我们想都很美好，对不对？但实际上他做不到。那么如果真的做那个通膨的问题啊，半年之内就可以解决了，而且美国的公债也会重新获得世界的欢迎。但是可以这么想，但是他做不到。 为什么呢？各位，这里要知道，美国之所以被世界接受成为世界的霸权，那是因为美国在二战中带来了和平，而制造和平的大国就是被这个世界捧为你是世界的领袖。而现在这个角色，中国正在努力要去取得，而这个部分现在也是受到很多国家的明里暗里的去支持，会去抨击中国促进这个中东的和谈，或者是这个乌俄之间的和谈的啊，说他是中国有怀的那个呃有很很奇怪，他们要去侵略世界的野心的。 大概还是只有美国的媒体会做这样的表达。基本上，对于能够重返和平，大部分的国家都还是乐观其成的。所以，综合我们现在看到的局势啊，就是中国的政治与经济的稳定度啊，都足以支持中国形成一个由美国引起的金融崩坏的防火墙。也就是应该可以这么讲，美国任比任何国家都能够确定，目前能够挽救、避免美国金融体系快速崩坏的唯一帮手。 大概就是有人有钱的中国，但是即使如此，现在为了要选举，还是必须全力的去围堵中国，因为每一个人都觉得他需要一个假想敌，但这个假想敌绝对不是什么，一定是 <laughs> 一定是要一个罪恶的人才行，不然美国队长就没有敌人了嘛，对不对？但是如果你要围堵中国，那么你至少也要有晋文公重耳去放火烧山、烧戒指，推一样的的的企图心，让他四面都给你烧了，你才有办法达成。 但是明摆着，即使现在营造了台海战争，会围堵中国的还是只有央格鲁系的国家为主。欧洲也不是全部都是央格鲁萨克逊的国家，而且欧洲也并不是中真正的一个国家，而是有四十七个国家所在的地区，我们称为欧洲。这里面还包含了白俄罗斯，哎，它也是欧洲范围里面的。而号称大一统的欧盟，它总共几个国家呢？也有二十七个成员国。 而欧盟里面人口最少的国家是哪一个国家呢？各位知道吗？欧洲最欧盟里面最少国、最少人口的国家是只有四十万人口的马耳他。那最多人口的是谁呢？就是德国，大概有八千两百多万人。其次好像就是法国了。而这里面没有任何一个国家敢说自己可以制裁中国，跟制裁俄罗斯一样一句话的事，更别说欧盟的大企业在中国都有巨大的经济利益。 光服饰与汽车，你敢制裁中国，不出口那些衣服精品或者是汽车到中国吗？美国的麦当劳跟苹果公司敢跟对付俄罗斯一样，全面撤出中国吗？现在俄罗斯境内没有麦当劳，当时撤出，现在好像有回去，对不对？但是撤出的麦当全部撤出去，那现在他们敢撤出中国吗？政客可以有这样的期望，但是实际上你也是比较难做到的。 所以是说，我们今天还是讲不完啊，后面那一段我们就讲不完了。 <laughs> 我今天挑战失败了，好吗？哦，后面还有还有还有一大段哦，这个也没办法讲完了，好吗？我看各位什么问题啊？ <laughs> 啊，挑战失败了，哦，已经十点了，再讲下去就可能要多花十五分钟，那算了了，我们就这样算过算了吧。当然，最后会不会变成美国对中国的祭品，这是有机会的啊，这是有机会的事情，好吗？这是非常有机会的事情。连锁反应会使得金融。 金融怎么会从金融哪时候爆雷？这个老师不能确定。我是一个算命的，我不是一个做金融的专家。我只能从半年前或一年前就跟哎，应该说二零一九年我就跟你跟各位讲会有这样的问题了。然后从中美贸易战那个系列里面，老师就已经一直讲说，你一定会在面临这类似今天这种四年或者今天这样子的一个有可能重演经济大恐慌时期的。而最近的那个那个大卖空的主角，他就是说。 美国现在有这当时经那经济大恐慌的一个因子存在，但是老师在二零一九年跟各位有提过这件事情，在中美贸易战系列那个流量很少，但是其实其实还蛮能够印证现在的状况的。我中美贸易战好像做了六八集啊，但是还蛮能够符合现在的状况的。虽然主要是以川普政府的态度，但其实各位要知道，那个拜登说是川普害的，但其实讲的是没有错，因为川普的 QE 才是问题，不是在于他银行监管的放松。所以老先生他也是。 打那个枪指错地方了。他如果去指责特朗普的 Q 一大傻、钱大傻、逼少年、Free Money 这个事情的话，那他可以有这样子的一个事实存在。你指责他去监管银行的放松，那这个就不是事实的存在。说这老先生打打政客也打输了，真糟糕。哦，出战你用急访，急访有这么急吗？他很急啊！他这前两天公布的，今这明天就要去了，他很急吗？超级的，好不好？哎，超级的。 好，感谢正好赞助，感谢正好赞助，感谢 Y Y B 赞助，谢谢谢谢大家的赞助老师哈。有人捧天，人掌秀，钱捧天哈。 <laughs> 然后两岸有没有可能戏剧性的和平统一呢？呃，既然是戏剧，我们就不要当真了。 <laughs> 我告诉你了，没有打个几发火箭炮，没打个几个导弹，台湾人不会投降的啦。你非但打到了，我就投降了， <laughs> 好吗？ 跟二些老师推背图最早二零二九年是不是就可能发生核战啊？核战不在二零二九年，老师推背图里面有讲过，但二零六零年的时候啊，应该是二零六零年，而且是这个核战老师有个前提基础上，哦，这个核战或是造成中国大面积的伤亡的事情，一定是发生在二零六零年啊，不会是在现在。好，这个推背图里面老师对推出来的还是蛮有信心的。当然，有一个人有一个朋友他提醒过老师哈，那个一个在现在也是老粉丝，跟老师提过一件事，就说，哎，老师你你你推出来这个结果其实不一定是核战。 为什么呢？因为老师去推出来结果啊，那个是东边的中国、中国土地啊，那个东南、东边跟东南边会大幅、大幅的发生了灾变。那所以有些朋友就跟我讲说：“老师，这不一定是核战。”我说：“为什么？”他说：“气候变迁，海平面大幅上扬。”那当然，老师讲那几个可能被炸掉的地方，它就可能是没有办法住人了啊，就没法住人。这个想想这也是有可能的事情啊，是有可能事情，只是。 只是当时老师只能想到是核战，但是他的确也是有大幅的战争的状况之机会，好吗？二零二三年印度有交火吗？不可能，他丢石头可以啊，真的打起来不可能的。有了下次讲，不然延长直播时间嘛哈，也不能太延长了。 <laughs> 等一下上去，我们唠不完。 <laughs> 有些朋友要睡觉了，好吗？今天老师一口气把直播说完哈，这个下次会加油哦，因为我们直播啊，有些在各世界各地啊，现在急着睡觉，有些急着要开始上班。 哦，因为时差的关系啊，不是都是只有只有只有我们台湾的观众嘛？我们要我们也是要让其他的观众有定时的收看跟定时的结束的时间，好吗？哦，好，那剩下那一段真的，一段半了，一点一点五段都讲不完了，那真是非常抱歉，挑战失败。我今天已经加速了，加速讲话速度了。二零六零年、二三零七年，这些不说，二零三零年完成统一，统一跟核战是两回事，谁跟你讲统一就是要核战？而且我也不说二零二三年、二零三二三年核战，我是说。 二零二四年的前五年跟后五年，台湾两跟中国有方有会有统一的可能。你的视频都没仔细看，不是我在说你，啊，对不对？那臭别人，你好歹你要找老师的语病，或是觉得老师说哪里讲错了，那可以。你找找对的东西，你只要说的是对，我都会认。那我不是每次都对的，对不对？我不是每次都对的，那我还是会错啊。哪有什么每个都对的，是不是？我只是对的几率比较高一点而已，好吗？好。 啊，何尝是二零二零三六六二零六零年啊？那是说大中国大部分的一个灾变了，所以我应该还活得看得到，应该吗？还可以看到四十几年哦，可太老，可能可能活不了那么久吧， <laughs> 我是这么觉得。然后那感谢各位今天的收看，我是陈老师，下周我们继续的更新，我们下次见。